Halo, good morning. Hari ini tanggal 24 Desember uh, pertama kalinya aku bakal ngerayain Natal di Swedia. Gimana sih perayaan Natal di Swedia? Hmm, pagi ini tadi udah ngerayain ulang tahunnya ibu mertua, terus ngasih surprise gitu. Terus dilanjutkan dengan mungkin menunggu saudara-saudara yang lainnya ah, itu kayaknya udah dateng <laughs> ya udah ya nonton ya videonya Acara pagi harinya itu dimulai dengan Vika makan cookies sama minum teh atau kopi. Hey! Semua keluarga duduk bareng sambil menikmati kopi dan cookies. Ibu mertua juga membuka kado dari semua anak-anaknya dan cucu-cucunya serta suaminya. Terus ada tetangga juga yang kebetulan hari itu ikut sama kita untuk Kyul Vika atau Vika Natal. Har Och så är det någonting inuti där. Tack så hemskt mycket. Vem hade gjort den? Från Felicia! Double chin. Oj, nu ringer telefonen Titta ah, så fint. Oj, vad du har gjort! Wow, massa paket! Var det från pysseldagen du gjorde? det? Mm. Tack så mycket Felicia, jättefint. Under Ja, du kan det. Du kan säga Kristin på ryggen. Titta! Vilken överraskning! Hej! Det ska vi ha till länge. Vilken överraskning! Ja, vad glad jag blir! Jag har en känsla av att du har sagt det här, Anna. Ja. Jag sa ju att vi hade fixat det. Det var ju typ tre månader sedan. Det har jag glömt. inte ihåg det? Vad är det för oss? Det är en eh, såssked som jag har för lite utav. Och så är det en annan sån där som man kan ta grejer. design. Ja. Mm. Det har jag ju koll på. Såg ni inte för... Va? Det är nu det fint inslag. Man ser inte bara rännan. Nej, just det. perfekt. Vadå? Jaha, att det är dubbel... Har du riktigt Ja, det är riktigt fint Natsa i början det är tur att du säger det. Mm. Jag såg bara en. Oj, vad avancerat! Man ser inte vad det Wow! Vad är det? Hon har vikt här hela vägen. Ja, det är det ju. Det är ju jättefint. Man det. Nej, det är för att det ränder. Ja. Så fint slår inte vi Nej. I never seen them. Pappa, kolla vad jag vikte. Now she can't open it. <laughs> <laughs> menar du? Jo, Filippo. Hallå! Nej! Inte problem. Inte problem. nej, nej, nej. Vad är detta för någonting? Nej, du behöver inte äta tårta. Det står på engelska Ska vi hjälpa dig? Det är en panta. Mm. Eller det är en Platta. Lästa. Surfplatta. är Surfplatta. Ja. Vad en ful men kära nån. Oj, oj, oj. oj. Då ska jag göra en halv sönder. Drog du sönder pappret? Allihopa, hela familjen. Och så var det kommer jag inte in i den i alla fall. Det är roligt att veta. Jag öppnar inte mer än mm. så. Jag lämnar den så. Jag tror att vi, får säkert det. Men vilken grej! Vi fick tips av en. annan. Och ni grabbar, det var något som var ni med på det? Nej. <laughs> Nej, exakt. Det är ingen protest. Alltså det är så tråkigt att fylla tillåta i februari. Då kan det inte ha ett kalas utomhus. Jo! Alltså det går ju. Eller i november. Ja. Det är mitt på sommaren. Där ska jag stoppa in den antar jag. Ja, och lägga du fälla den också. Men det är ju 30 år precis ja. på gränsen. Jättefint. Ja, det är ju perfekt. Ja. Var det vilken skulle komma med posten eh, från fodralen. Ja, det gjorde det. Nej, det kom ju sånt där. Det här är original eh, ah, oh, Precis ja. Filip. Tack så du Var det hela lampan nu? Mm, Japp. Nej, jag tror att det var lampan, inte foten. Ja? Inte foten, lampan. Inte foten, jo. Den höll inte. Jo, det var lampan som gick sönder. Ja, jag hör det, men... Jaha, det... <laughs> jag gissar att det är till skärmgrejen. Skärmskyddet. till... Och det, det kom sådär och jag fick hämta ut den. Och du tänkte, vad är det här för någonting? Jag, jag har inte bes... De brukar alltid komma i postfacket. Ja. Och då skulle jag hämta ut den från tobaksaffären. Jag kunde inte komma på var den var. och sen fick jag hela kartongen här. Ja, det var ju otroligt. Ja. ja. Undra på... Min Noel. Harry! Tack så mycket men Jerry gjorde det. Mm. Titta. Där. Här. Det där gjorde Peter. Kära nån. Mm. Mm. Oj, oj, oj! Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva ut i hundrade år. Sjufaldigt leve för Kerstin. Hon lever! Hurra, hurra, hurra, hurra! Axel! Åland, Åland. vi Ska du ha från den? Alltså det är Kristin som... Tack. Tack så mycket. Så, so, Christmas celebrationnya uh, Vika tadi udah Vika terus buka kado terus ucapin selamat buat selamat ulang tahun buat uh, ibu mertua tadi ada tetangga juga yang datang terus terjadi chaos biasa <laughs> biasa banyak anak ya banyak bocah terus sekarang habis Vika kita mau menuju ke pemakaman untuk menyalakan lilin gitu ya ya udah jadi lumayan seru sih ya e, di sini tuh nggak ada ke gereja ya jadi cuman kayak celebrating oke okay, eh, kita ngumpul sama keluarga terus semua dateng terus ngobrol terus duduk sambil makan kue ngeteh dan ngobrol baru sekarang kita sebagian menuju ke pemakaman dan sebagian lagi nyiapin makan siang sekarang udah ada di kompleks pemakaman cakep eh kuburannya tuh oh ada tulisan Arab juga Hah? aduh eh tapi kalau aku punya kuburan eh kalau aku punya rumah dekat sekitar sini aku nggak takut karena kuburannya bagus tappar. Jag gör inte båda hemma. Tryck knappt. Ja. <laughs> Mamma här. Snyggt. Här. Nej. Hallå, jag ska lägga. Okej. Okay. Hallå, det var oskyldigt. Vill ligga på mobilen. Jag ska lägga den. Väldigt du Mm. makan siang dilanjutkan dengan tradisi turun-menurun yaitu dengan menonton kartun dan ini selalu ada di jam 3 sore. Potongan-potongan kartun dari Walt Disney yang sebenarnya setiap tahunnya itu sama. Ada Donald Bebek, ada Mickey Mouse, Minnie Mouse, terus ada Goofy, ada pokoknya macem-macem produksi Walt Disney dan potongan film terakhir biasanya adalah film Disney yang terbaru. Saking seringnya film ini diputer, bahkan dari Mas Has masih kecil, maka mereka sampai hafal apa aja dialognya atau nyanyi-nyanyi apa aja selanjutnya. Konten. Nah. nih kadonya. Setelah nonton kartun, datanglah waktu yang paling ditunggu sama anak-anak, yaitu kedatangan Santa Claus atau Tomten kalau di Swedia. Walaupun udah banyak kado-kado yang menunggu mereka di rumah, tapi mereka tetap berharap banget sama kedatangan Santa Claus atau Tomten dan membawa hadiah buat mereka. Iya. Mana ya Tomten? Mana ya Santa? Santa Claus. Ter. Ter. Dai. Dai. Tomten. Tomten. Tomten. Tomten. I'm um, Tomten. No. No. No. No. No Tomten. Kan du vakna? Tomten, kan du vakna? Tomten har